怎么摔都不会断的 G K，好屌哦！G K 摔起来，这只就送给你，这就是多多我心中的舵机。当你没有看过七龙珠，你第一眼看到这几只，你还是觉得哇，太帅了！欢迎回来潮流车库，我是有多多。今天的话呢，我要来开箱我们的魔改系列。太多观众要求我要摔舵机的缎带，像这种要求我这辈子没见过。还有说有人建议我可以拿舵机去魔改，所以这边的话呢，我们从拉拉哥那边拿到了第一手魔改的舵机，那这边的话就马上跟。 大家一起来分享。我想要先把那个肌肤太阳头就留在这，我等下最后再装它。真的，这个真的很棒哎。 好，那我们现在组装完毕了。那大家看一下，这个是我们普通版的，还没魔改前的舵机。那这个是魔改后的，这边是我们的拉拉大师特地为我们就是做魔改。那我觉得这就是多多我心中的舵机。那我觉得比较特别的部分是拉拉很细心，它在缎带部分的话呢，这边有做珍珠色的喷雾处理。那颜色的部分，红色有在做加强，明显的看得出这边是没有反光了，这边是有反光的。大家如果看我前面的影片，就是我蛮 focus 在肌肤太郎的头发，因为魔方它是为了还原慢。 画嘛，魔改就是青菜萝卜各有所好。这个是我们漫画版的肌肤太郎，这个就是多多我爱的肌肤太郎。这个渐层效果呢，它做的不像是黑色，它做的有点像是偏有点灰蓝色头发，然后呢中间有一个深绿色，下面的话呢则是做黄色，所以它渐层颜色总共有三种，非常的美。那这边则是一般版的，你们更喜欢哪一个呢？等一下大家在静态画面上可以看到，说肌肤太郎他的身体以及裤子还有脸部有做一些就是脏污，他在战斗的一些灰尘，然后呢脸上可能身体上还有。 一些泥土，舵机的部分的话呢，则是脸上的花纹变得更精致了。还有一个我觉得比较特别，就是大家可以很明显的看到肌肤太郎的镰刀，那它在镰刀上面的话，有做出血滴下来的那种透明的感觉，以及说我们下面地台灯笼全部都有做到写字，然后它的透明件呢，以及它底台的部分的话，有做到加深处理，所以整个对比度来说是非常高的。这个支舵机的部分的话呢，主要是加强版。后面呢，我们的拉拉大师他还会再给我们一个旧级魔化版的魔方舵机，我们敬请期待。 就到这里了吗？没有，三只不同的布罗利直接开给你们看，Go！耶！欢迎回来加入聊天 q 下半场，这两只蛮屌的，我们现在就来打开看一下布罗利吧。其实我本身是没有看七龙珠的哦，但是那时候看到这这图片，我就整个爱，大家看到一定会吓一跳。没想到这种小 GK 竟然做的这么夸张。 耶，如同我所说的，当你没有看过七龙珠，你第一眼看到这几只，你还是觉得哇，太帅了吧？我不是真的在开玩笑，哎，我是非常注重细节跟阴影的人。那这只的原则是什么？这一只的原则就是把你的阴影上好上嘛，然后这种白白的啊，就非常有漫画的感觉。这就是一只标准的伪二 D 的那种漫画涂装，我觉得超满意。就是我没有看过七龙珠，我也会想要大喊卡卡拉特。这感觉，不知道大家对这几只有没有很满意？我必须说，拉拉大婶，这几只真的太帅。了。 因为你们看原版的，它的这种小阴影，然后肌肉的轮廓立体感，再来看一下这一只，整个画的很深，连奶头都凸了起来，不是我在开玩笑，它连奶头都刻意有把那纹路做出来。就是如果我想改车，我说不定会改一套这种二 D 涂装风格的车。再来是这一只哦，这一只基本上就是半完成品啦。可是你们可以看到它最特别的地方是什么？就是它电镀色，哪个男孩子不爱电镀？超美，超帅，超亮的，内心好激动。 <laughs> 这放在家里，就是你会想要每天去看它，摸一下，哎，看你今天过得好。 我的布罗利，你今天过得好吗？然后你每天都摸一摸，那个漆就被你摸掉了，包括裤子的阴影线条，超级明显的。买公仔一定不要忘记看面雕。那我们现在看原版的面雕，其实已经有线条了，然后眼神也非常的有轮廓感。当你看这只你觉得很赞的时候，我们马上来看下一只。这整个是把它原有的线条再做一个更深色的刻画，下体的整个阴影非常的赞。到时候我都会拍一个对比给大家看哦。来，左边右边，请选一个，好不好？那就是这三只布罗利啦。如果 你们对这三只非常的有兴趣，心动不如马上行动。你们马上去脸书搜寻“欢乐魔改窝”，然后说：“哇，我看了有多多潮流车库的布罗利影片，真的好帅哦！”拉拉大蛇想要怎么买这只？各位龙珠粉以及看到这边的观众呢，下期记得继续收看我们的潮流车库，拜拜。 好的，应观众要求，现在多多我要来做一件事情，就是很多观众敲碗说魔方工作室的缎带怎么摔都怎么摔都不会断。我们先在桥坪上面摔一次，我们再去外面的水泥地摔一次。反正我们有伟大的拉拉魔改大师多多，我在这边先摔一次，我先轻轻摔看一下它的弹性如何，还弹跳了一下。那我现在再用力一次哦，天哪，我会害怕。 一百分合格，弹性的部分。好，那我们现在要准备到水泥地了。我们找一块空地，天浪我害怕哦。我们先轻放， <laughs> 没有掉漆耶。你觉得要再刷一次大力一点的吗？可以可以可以。天呐，叫我摔断带的那个观众自己来留言哈。哎，都不会断哎，真的哎，好屌哦。还要再大力一次吗？ <laughs> 就是要把它摔到断为止，再一次。 弹起来你有拍到吗？就是它是有弹性的啦，可是如果说你瞬间那个用力，还是会掰断嘛。怎么摔都不会断的 G K 就是魔方工作室。那今天我们的影片就到这里啦，希望大家会喜欢我们的最新魔改系列。那这边的话呢，我们要来送小礼物喽，我们要来送我们的魔方舵机，当然不是魔改的这只啊，是送这只。观看破一万，留言破两百，帮我留言 G K 摔起来，这只就送给你。那我们的 I G 连接在以下，一定要帮我们追踪哦，我们 I G 上面会不定时。 送出我们的小礼物，然后呢，还有我们新的小活动。那今天就到这里。